Kung hindi mo siya gusto, huwag mong paniwalain gusto mo siya dahil ang sakit-sakit pagdalaman niya at sinampal siya ng katotohanan na siya lang pala mamaas, ha? Sobra kayo! Ano na naman bang nagawa ko? Diba usapan magda na tayo? Oh, no! Oo nga. Eh bakit may nagsabi sa akin nakita ka na naman daw na lumalamo ng sandamakmak na kanin? Ha? Konti lang kaya yun?